Scumpii noștri, colegi, colege, parteneri, partenere, prieteni și prietene, permanent ne se spune că societatea nu este gata să ne primească. Permanent ne se spune că societatea este contra noastră. Eu zic că societatea sunteți și voi, prietenii noștri care ne susțineți. Anume acum avem nevoie de suportul dumneavoastră. Veniți alături de noi la marșul din 17 mai, pentru ca să le dovedim celor care spun că noi nu avem drepturi, că de fapt le avem și suntem și noi parte a societății. Și suntem și noi susținuți de o mare parte de societate, de cei mai buni din această societate. Дорогие подруги и друзья, коллеги и коллежанки, партнеры и партнерки, мы приглашаем вас присоединиться к нам в это воскресенье, 17 мая, Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией в нашем марше за равенство, который будет проходить в Кишиневе по одной из центральных улиц города и будет носить название «Потому что я здесь живу». Нам нужна ваша поддержка и помощь, потому что все мы являемся частью этого общества, потому что мы хотим показать, что ЛГБТ является интегрированной и равноправной частью этого общества. Приходите, если вам не все равно. Приходите поддержать ваших друзей, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Приходите за тех, кто по той или иной причине не может выйти на этот марш сам с открытым лицом. Мы очень надеемся на то, что вы будете рядом с нами, потому что нам не все равно, потому что все мы живем здесь. Dear friends, colleagues and partners, everyone who supports LGBT equality in Moldova and elsewhere, in one word, hello dears! We are very pleased to invite you to the uh, LGBT Equality March titled Because I Live Here. We would like you to join us on Sunday, May 17th on the International Day Against Homophobia and Transphobia and march along the streets of Chisinau, the capital of Moldova, supporting LGBT equality, supporting your friends, relatives, supporting LGBT community in this tiny country who is struggling with homophobia and transphobia to make the voices of the people who live here heard proud, loud and openly.